puxado. Avança o P2. Nossa, tá quase morri. Vou ter que sair daqui. Cuida em cima, filho. Renato. Tem P2. Tô vendo. P2 aí. Filho, filho, filho, filho, filho. Filho. Tomei muito tá cercado. Tá, não abre. Tem te marcando de baixo e da P2. Aham. Cabuto, Cabuto, tá vivo, Cabuto? Cabuto, Cabuto. Corta, Tito. Nossa, mano. Vai tomar no cu, como é que eu não matei esse cara, mano?